Yo la conocí en los días más, más negros para mí, para, para mí. y veía que sí, yo solo te quiero, te quiero a ti, yo te quiero a ti. Esta para mí, para mí. Y ella es como la brisa de, del mar, del mar. Ella es la que, la que a mí me, me enseñó, me enseñó a amar. Yo la conocí en los días negros, sí. Ella la que a mí me enseñó a amar. Yo la conocí en los días negros, sí, pero ella la que a mí me enseñó a amar. Y tú dime que sí, que estás hecha para mí. tú dime que sí, que tú estás hecha para mí. Yo te quiero a mí. Me enseñó a amar, yo la conocí en los días negros, sí, pero ella es la que a mí me enseñó a amar. Yo la conocí en los días negros, sí, pero ella es la que a mí me enseñó a amar. Y ella es como la brisa del mar.